Bueno. Turnema está aquí. aquí. ¿Y crees que ahora sí que podrán aparecer? o the use del Sí, podemos hacer la Galing ka na yung kasi. Yara kayo. Kundi. Ai, que eu acho. Eu acho. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, good. Oh. Yeah. No, no, no. Это я. Andiamo que hacerle un cosa. si no puedo Bueno, camino a destra, supongo que no se la casa. El guarda que están allá dormir, que no sé hagan. Cariño, allá, a la pedra que allá. de pedra, y ya, estamos el borde, lo no puedo y seguramente están dormidos ¿Ya? ¿No son? ¿Ya? ¡Oh! aparecen dormidos. Merlí, no defalleixis. Un eclipsi. Un eclipsi de dia. Hosti, tu, quina por. Un eclipsi de dia. Que no fa por ni res. Això sí que fa por, eh? Un eclipsi de dia. És que fa més por del món. Per almenys no em veuràs mai. No em veuràs cap. Mira, eclipsi de dia. Eclipsi de dia. Eclipsi de dia. wrong begin quotes in the revise. Mirror I thought. The sugar the local laws are observed. Come somewhere another. Posso cobrir? Não! Não! Dá pra cobrir! Vamos ter que tomar. Corta aqui o gato.